人が運命を無視して、本能も遺伝子も無視して、それでも誰かを愛したとしたら。僕の愛も、あの子の罰も、全て分け合うんだ。運命は、きっと変えてみせるよ。回るピングド